earthquake कमान्डो आज चाहिँ हामी शिवपुरी जान लाग्यो होइन जस्तै क्याजुअल मन्दिर आयो शिवपुरी अगाडि छ अब हामी चाहिँ यो बाटो चालेर निक्लिन्छौँ होइन अनि चालको शिवपुरीतिरको बाटो लाग्छौँ लेट्स गाउँ अनि जुन चाहिँ त भ्लग अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला होइन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला I try to do cinematics to possible I try to do cinematics. Of होइन लास्ट भिडियोमा बुझ्छौ डकुमेन्टलाई गर्न पाएको थिएन तर यसपालि चाहिँ हामी ट्राई अलिक एक्सेसरिजहरू सबै राखेको छ होइन ब्याट्री सेट्री एसडी कार्डहरू अनि स्पेसली हेलो अरे त्यही अनुसार अब राइट टाइम भएको one right right line fresh हुने चैतको सेकेन्ड डे आज हो दिस मन पनि राम्रोसँग जाओस् होइन वेल माथि नहोस् होइन तार चाहिँ यस्तो फुत्केछ क्या स्लिप खायो कि के खायो के खायो तार चाहिँ छुट्याएर रहेछ धेरै भइहाल्छ नि यहाँ हामी शिवपुरी जाने गेटमा आइसकेका छौँ with all or of problems on the bike because this bike clearly sucks सक्छ सक्छ टिकट सिकेट काटियो होइन अब चाहिँ यहाँ रजिस्टर गरेर जानु लागेको माथि एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन यसो my bike weakly weakly clutch पनि अलिकति विक्ली विक्ली बाइकै विक्ली विक्ली भइसक्यो होइन main problem is of suck so माथितिर जाउँ त्यो है कहाँ जाने माथि जाने पहिला चेक गर्नुहुने चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ यसो गुड है कम्प्युटर गुड कम्प्युटर हाइक र हामी चाहिँ लेजी फक्को जहाँ पनि बाइकमै जाने हो सब बाइकमै आइदिएको हिँड्न पनि सकिँदैन बाटो कि ब्याग कसै क्यामेरा चाहिँ सबै चिज छ है अनि भारी भएर झुकेको पठाङ गुरुङ उठेर फोटो फोटोसोटो खिच्यो टिकटक सिकटक बनायो स्टोरी स्टोरी बनायो स्न्याप स्न्याप खिचियो हाम्रो नवीन प्रोको एनएसमा अलिकति सिनेमेटिक हान्यो धेरै पनि होइन अलिकति इन्ट्रो इन्ट्रो काइन्डको लागि माथि गुम्बा गएर फर्केर आयौँ होइन गाइस अनि इट वाज लाइक यहाँ भिडियो खिच्न पाइनँ अनि गुम्बा थियो नि त माथि ठिक पनि हो किन किन्नु पऱ्यो गुम्बा सबैको प्राइभेसी हुन्छ होइन अनि अझ हामी गुम्बाबाट तल झर्न लगाएको हाम्रो सोल्डेहरू चाहिँ पानी खाने अब यहाँ चाहिँ होइन सबैले पानी सानी खाने दर्शन सर्सन गर्ने अनि तलतिर लाग्ने मैले खाएको this is call pure Nepal nature सानन्दा है फिलिङ फ्रेस होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट तल फर्किन्छौँ feeling fresh is plus two of our guys होइन इङ्ग्लिस चाहिँ हाम्रो यस्तो ब्रोकन ब्रोकन इङ्ग्लिस हो डन्ट माइन्ड द्याट अब चाहिँ हामी यहाँबाट तल फर्किन्छ here is our NS rider and here is our NS को पाइलट अझ अब यहाँबाट तल झर्छ होइन bike are looking fresh so यसको down so thanks for watching the vlog guys होइन माथि त्यस्तो राम्रो खिच्न पाएन अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ सुस्ता सुस्तरी होइन बर्ड्सहरूलाई यहाँ डिस्टर्ब नहोस् किनकि यहाँ धेरै परेवाहरू अनि चराचुरुङ्गीहरू छ होइन हामी पनि सुस्तो सुस्तो गयौँ भने चाहिँ नेचरलाई डिस्टर्ब हुँदैन सकेसम्म लुकी लुकी चाहिँ खिचिरहेको छौँ अनि thanks for watching the vlog guys होइन अब एक्सप्लोर गरेँ अझै भिडियोहरू आउँछ अनि मेरो पनि अब बोर्ड लायो लाग्यो टुवेल्भको होइन अनि भिडियो बनाउन गाह्रै भइरहेको होइन निक्लिन मिलेन कलेज टेन टु फाइभ हुन्छ it is like office work होइन but I have to pay to the office जस्तो क्या कलेज भने चाहिँ अब जानै पऱ्यो होइन Nepali typical family Nepali typical सोच सबैजनाको पढेरै ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन नेपालमा चाहिँ केही छैन यही सोसाइटीमा जन्मेछ यहीँ भागेर रहेछ भने पढाउन र के गरिन्छ भविष्यमा हेरौँ होइन so thanks for watching the blog guys केटा हो केटा हो भाइ भन त भ्लग इन गरौँ सुधीर सर लाइक सब्सक्राइब के के गर्ने भन्नु त सर लाइक सब्सक्राइब के के गर्ने हो कति लाइक्स पाँच सय लाइक त अलि भएन एम पाँच सयको होइन अलिकति भन्न कति छ है त धेरै नै thanks for watching the blog guys यस्तै हो जिन्दगी भेटिरहँला अर्को भ्लगमा चाँडै आउँला होइन love you guys this is commando blogs forty six Valentino Rossi